Kuulepas, oletko sinä tämän pikkuaasin omistaja? Tarvitsisin säyseän aasin viemään vaimoni Betlehemiin. Voinko ostaa sen? Kyllä. Mikä sen nimi on? Tuuma. Tuuma. No, se näyttää ihan reippaalta. Se on kiltti. <laughs> en voi tarjota enempää kuin yhden hopearahan. Se ei ole kovin paljon. Kyllä se riittää. Tahdon vain, että Tuuma saa hyvän kodin. Sen lupaan. Kyllä se saa. <laughs> no niin. Hoidan sitä hellästi hyvästi tuuma. Ole reipas ja uskollinen ja seuraa isäntääsi. Tulehan Tuoma. Tule. Hyvästi.